que tú cobres más que yo por hacer el mismo trabajo. Que los cuidados sean mi responsabilidad y ni se vean. Violencias que otras personas decidan por mí. Que nos eduquen en la diferencia y no en la igualdad. Yo de rosa. Y yo de azul. Que no me dejes querer a quien yo quiera. Que me acoses por la calle, no soy de tu propiedad. Que te juzguen por vivir tu vida con independencia. Que siempre haya menos mujeres en puestos directivos, que es donde se toman las decisiones. Violencia es crear príncipes y princesas. Y no personas libres. Que me ignores por ser mujer. Porque las violencias son múltiples y tienen muchos nombres. Contra las violencias de género habla, porque tu voz cuenta. ¿Y tú? ¿Qué dices?